Вітаємо в клубі 3D Paint Art. Представляємо до вашої уваги 3D-ручку другого покоління з дисплеєм. В комплект входить інструкція, набір шаблонів, ABS пластик 3 кольори, блок живлення. 3D ручка. Давайте розглянемо саму 3D ручку. Вага ручки 65 грамів, вона зручно лежить в вашій руці. Зверху ми бачимо роз'єм для підключення ручки до мережі та отвір для подачі пластику. На корпусі є кнопки керування, кнопка регулювання швидкості подачі пластику, кнопка подачі пластику, кнопка реверсу, кнопки вибору типу пластику та регулювання температури нагріву, дисплей, який відображає тип пластику та температуру. Давайте підготовимо ручку до роботи. Підключіть 3D-ручку до блоку жилення та увімкніть його в розетку. Виберіть тип пластику ABS або PLA та натисніть кнопку подачі пластику. відбувається нагрів ручки. Коли загорівся зелений індикатор, ставте вибраний вами матеріал в отвір для пластику та одночасно натисніть кнопку подачі пластику і потримайте декілька секунд. Ваша 3D ручка готова до втілення ваших фантазій.